今天挑战零战备子完美托罗到。不作死不会死，大家一起来作死。Hello，大家好，我是宇航，今天就是看这个东西，就是我要挑战不带任何装备进去那个美托罗妖里面。然后呢，你看就是我的背包里面一个东西都没有哈。 所以呢，就是一样物资都没有带了，所以呢，就开始。你阻止不了我，就是开始。为什么这边会有一个左轮呢？为什么这边会有一把左左轮呢？OK，现在二号，二号很值钱哦，二号很多东西。我在那边，在那边有 L 的。 哇，二号！哎呀，哎这是什么东西？哎呦，什么来的？没有看过。呃，呃，闪光弹来的，应该是啊。刚刚在路上稍微的。 借了一下那个物资哦，就是我借了一把枪啊，是。现在来到了中心这个破碎的这个城镇里面，这个它的呃专有名词是什么？我不知道啦，这个我不知道，就是是啊，我我我就去拿那打那个地铁去地铁打。 就是这样。哎，这边有一个宝箱，开一下先。稍微等我一下呗。好的，哎哎哎哎哎哎，下不偶然偷袭我哈，偷袭我。OK，搞定。哎，二号你好。好的，很好，我下去了。 有人吗？有人吗？下面下面是有人，的。我知道。看样子，哎哎，没有人呢，我先开一下宝箱先。遇到人再捡进去吧，先开宝箱。这是什么子弹？各位观众知道这是什么子弹吗？遇到好东西当然是要先丢到加密箱里面啊。 奇怪了，这些人都跑去哪里了？半路上一个人影都没有看到哎！哎有啊有啊有啊，终于有一个好的可以。看他拿送给送我什么物资？有手雷哦。OK 啊，可以可以。我找了半天，终于让我看到第二位人偶了。 哎，在这边还敢来偷袭我？找你们找没有人，待我回一下血量后就继续搜刮这个鬼地方呗。到下一个地区了，跟我我跟你讲，上面这边一定有人。哎，还敢跳下去啊？死了！ OK，呃，OK，可以，就这一把枪。没有，那个书包没有位了。看到，看到，看到，有人了。去死啦！OK，搞定，一下他的包。哎呀，等一下，哎哎哎哎哎，没有子弹，哥，这个时候，去死，去死。呀，我回一下，等一下，等一下。呃，等一下。 感觉要完蛋的样子。他在后面那边看到了，他应该是躲在我前面那个转角那边。去地了，去去去去地了。我靠，差一点凉凉。他送了一个手雷哦。就这些物资。上了啊。要小心一点，这边至少应该会有七个人到六个人这样。 子吧，应该是有六到七个人呢，所以没有人就专心搜一下这个箱子这边里面的物资哦。不对劲，还有一个，这边附近有一个很像，在哪里？一直在跟我唠，在哪里？在哪里？ 有听到脚步声，他在哪里呢？看不到他，哎，这边太暗，看不到他。开一波视角，哇，妖修，妖修，哇，妖修，妖修，你坐在这边。我靠，没有这，哎哎哎哎哎哎，不要这样，不可以这样了。哇，哎呦，没有看到我。哇，好惨，好惨，看我这一波，这一个血量，真的是，吓死我了。 非常好，就这样重见天日吧。一路收刮完这些箱子，就先去返回点那边，不然就啊，对，会死亡，死得很惨。这边换了一个野牛后，哎呦，四号你好，我去舔下二号的包。二号来的时候那装备挺充足的嘛，哦。 哇，这个炸你炸你炸你！哎，等下什么声音？手雷，这这这这这！四号救救救救救救救！我知道那个人在哪里啊！有一个枪声，刚刚从我们后面走，所以呢，赶快先离开，先离开这个鬼地方，返回点吧。四号走走走走走。 谁谁谁谁谁谁在哪里在哪里？OK，看到我看到了，高架上面是吧？你四号，不要过来先。四号，呃，那边有一个。OK，可以。后面还有一个的那个高架上面还有一个。等一下，我回去架他先。我打点药，等我一下，这个血量见底，那血量。 哎，四号不要在那边，四号回来回来，四号，哎，四号四号回来，你打药不要在那边打药，四号四号四号，呃，算了，那个，我救你先。哎，不要过来，不要，哎，回来回来回来，呃，算了，你回去我也不敢过去了，回来，过来，对对对，过来过来，啊，对。 我没药了，我的天，药被打完了。那么你就给我坐下。哎呦，气死了！哇，我的血被你抠成这样，我先走啊，你去捡东西。我先回去啊，再见再见。返回点，谁谁谁？谁赢我？四号，你。 哈喽，四号飙过去，飙过去，飙过去，四号回来就这样。啊，再见世界，再见各位，再见，死了就这样。终点难回啊！我的天呐，就来算一下这一局赚了多少？首先是战备值一万一千四百三十，加上科技部件三万六乘二，再加上冷水器一万二，总共是九万五千四百三十。我们下一支影片再见，拜拜。